ой қаяққа кеттім мен қаяққа кеттің қаяққа болмау керек апамдікіне е мушығып елем кетемін деп едім ке маған ақша бер ақшаны не қыласың жол кетпеймін бе жол керек еді аға ақшаң мә кетіп салам айта бар ушулеби а эмне жетпейби эми кайра кайтып келген гана бербейсиңби ушу жетмек беле жетпейт эле айтпайсыңбы апамдыкына барып келейин деп эле ошону дагы